Jedno i drugie. Już to było. Papli za piwo żywiec, tak? Właściciela też z kamerą, żeby było, no może, drogi. Będzie zaraz. No, paparazzi. Przystojny taki. A oto właściciel Pabuliza. Proszę się ładnie uśmiechnąć. Zapraszamy wszystkich, do jedzenie. reklamy. Zapraszamy reklamodawców. Kawałek Mamy wszystko. Obkleimy bar cały. Mamy wszystko. Mamy wszystko.